Sina uzoefu wa maswala ya mitandaoni, nitafanyeje? Nitajifunzaje? Mimi ni kijana mdogo, niko form 4, niko form 3, niko form 6, nawezaje kujifunza na sina degree? Naweza kuwa designer? Of course unaweza na it's possible kabisa kwa level yoyote ya elimu kujifunza na kuwa designer. Ni moja ya mambo ambayo imekuwa na argument kubwa pia kupitia mitandao na watu wengi ambao wamekuwa wakinitafuta kwa ajili ya kujifunza uh, ah, masuala ya design. Believe me or not, uh, nafundisha au nakutana na wanafunzi wengi sana wa umri na level tofauti tofauti za elimu. So nakutana na watu ambao ni wastaafu, wanastaafu kazini, wanahitaji kujifunza masuala ya design nakutana na watu ambao umri wao ni mdogo, bado wako shule, so wanakuwa naniuliza kwamba ili uwe designer unahitaji kuwa na elimu gani? By the way, hauhitaji kuwa na elimu yoyote, labda tu kikubwa ambacho naweza kusema unahitaji tu kuwa na akili timamu. Unaweza kujifunza na kuwa designer. Of course, kuwa designer kuna kuwa influenced au kuwa developed na passion. Ukiwa passionate na kitu, basi unaweza kujifunza na kuweza kufanikiwa kufika pale ambapo unataka hatuwezi kuignore mfumo wa elimu, hatuwezi kuignore college ambazo zina provide education hizi ambazo zinahusiana na masuala ya creative na mambo mengine, zina umuhimu wake na bado zinahitajika sana, lakini changamoto kubwa ya hizi ni kwamba itakonsume muda mwingi zaidi kuliko self learning, lakini pia inahitaji pesa nyingi, lakini kuna wakati unaweza ukajifunza mambo mengine ambayo hayatakusaidia katika uh, field au katika kufanya kazi zako za design. Kwa hiyo utahitaji tu ujuzi mwingine ambao uh, uko katika field zaidi ambao utakuhitaji uweze kufanya kazi zaidi ili kuweza kufikia pale unapotaka. Nilikuwa nasoma makala moja uh, ikawa inaeleza kwamba katika hii karne ya ishirini na moja makampuni makubwa kama Google pamoja na Apple, kuna baadhi ya idara, kuna baadhi ya kazi ambazo zinatangazwa hawahitaji kabisa mtu kuwa na degree au diploma wanachohitaji kuwa na skill set katika kipengele fulani au katika sehemu hiyo ambayo unahitaji kufanya kazi. So unaweza ukawa hired na kuajiriwa na Google kama digital marketer ukiwa huna degree au huna diploma. Unachotakiwa kuwa nacho ni skills za kuweza kuperform kazi fulani. Unaweza ukaajiriwa na kampuni yoyote kubwa duniani kufanya kazi ya visual assistant kwa kuwa tuna uwezo au skill set ya kuwa msaidizi wa mtandaoni au customer care uh, kwa kutumia tu elimu ambayo umesoma, uh, umesoma labda miezi kadhaa tu. Kwa hiyo hakuna haja tena ya kuwa na degree, unachohitaji kuwa na skills ambayo itakuwezesha wewe kupasiwa au kutengeneza pesa. Hivyo ndivyo ilivyo katika masuala ya design. So kuna wakati uhitaji elimu, you don't need degree, diploma au elimu yoyote ile ili kuweza kupasiwa karia yako ya kuwa designer. Kwa hiyo kama unataka kujifunza masuala ya design, kama umeanza kujifunza na unajishauku au kujishtukia kwamba sina degree, sina diploma, sina level fulani ya elimu, no, haina uhusiano wowote. Unaweza kuwa tu designer hata kama hauna elimu au hujafikia college katika kupafomu au kujifunza kitu fulani. Kwa unaweza ukajifunza ukafanya self learning, ukajifunza kupitia internet na ukafikia malengo ambayo unataka na kuwa designer mzuri mi binafsi naweza kuwa ushuhuda au mfano mzuri wa watu ambao wamefanya self learning. Mimi sijaenda chuo chochote ambacho kinahusiana na masuala ya creative. Nimejifunza mwenyewe tangu nilipoamua na kujiona kwamba niko passionate na hichi ninachokifanya, basi nilianza kujifunza masuala ya creative na mpaka sasa nafanya masuala ya design, lakini pia nafundisha wengine kama hivi leo na kufundisha wewe. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba uh, unaweza kujifunza self learning, unaweza ukatumia internet, unaweza ukatumia kozi mbalimbali ambazo zinaweza kufikisha wewe kwenye karia yako na ukajifunza hata nje ya mfumo wa elimu na ukafanikiwa kufika pale ambapo unataka na ukaenjoy. Na nikwambie kitu kingine, tangu nimeanza kujifunza zaidi uh, ya miaka minne sahizi nikiwa kwenye karia, hakuna siku nishawahi kuulizwa cheti na mteja. Mteja tukipeana kazi anataka kujua una uwezo gani wa kuperform kazi, utamwonyesha sample ya kazi zako, basi ataridhika, mtafanya kazi so huu ndo uzuri wa self learning au elimu ambayo inahusisha uh, ah, kuto kwenda shule au kuto kwenda chuo ambako mara nyingi unaweza ukafundishwa tu mambo mengine ambayo uh, hayakufanyi wewe kuwa mfanyabiashara au entrepreneur. Mara nyingi college au vyuo vinafundisha mtu kuajiriwa. Kwa hiyo ndio maana hata ukiangalia idadi kubwa ya watu wanao graduate wakija mtaani wanaona mambo ni magumu sana, kwa sababu mfumo wa elimu umewaandaa kwa ajili ya kuajiriwa. So wanapokuja kwenye swala la kurun business, kujifunza mambo ya biashara, kuwa entrepreneur inakuwa ni ngumu kwao, kwa sababu wengi wanakuwa hawajajiandaa katika mfumo huo. Kwao wanakuwa wengi wamejiandaa kwa ajili ya kuajiriwa. Kwa mimi binafsi naweza kuwa mfano mzuri kwako wewe ambao unataka kujifunza au kama unajifunza na swala la design, kwamba sikuenda chuo chochote kinachohusiana na swala la creative, lakini leo nimekuwa designer na I'm proud of na kile ambacho nakifanya. Kwa unaweza ukachukua hiyo kama changamoto na wewe ukaweza kuamua kujifunza, lakini pia nitakupa mifano ya watu wengine ambao ni maarufu na wameweza kufanya uh, kufanikiwa katika karia. Kwa mfano uh, kuna designer mmoja anaitwa Paul Rand, yeye yeah, ni Marekani na alikuwa designer uh, mpaka miaka elfu moja mia 1990 na kitu huko. So yeye alikuwa ni designer na alifanya self learning, alijifunza mwenyewe uh, akiwa nyumbani kwake. Amejifunza vitu vingi bila kwenda chuo na ni designer mkubwa maarufu. Amedesign logo ambazo ni maarufu kama IBM, ABC na logo zingine nyingi sana ambazo ni maarufu. So huo ni mfano mwingine, lakini pia kuna jamaa mmoja pia anaitwa Raymond Roll. Eh, Raymond Roll yeye pia ni Mfaransa na alikuwa designer ambaye alijifunza mwenyewe design ya kwenda darasani. Kwa yeye pia ni mtu ambaye alidesign uh, chupa ile ya, ya, ya, ya kampuni ya Coca-Cola. Yeye ndo alidesign hiyo chupa kwa mara ya kwanza. Kwa unaweza ukaona uh, watu wanaweza wasiende chuo, wasiende shule lakini wakawa na potential na wakapasiu karia kama design, lakini alidesign logo zingine kama TWA pamoja na Exxon eh, kwao ni mtu maarufu na wapo wengine wengi sana kama Tiba Kalman na wengine wengi. Ukienda kwenye internet unaweza ukawasoma na ukaona namna gani hata wewe unaweza ukapasiu karia bila kuwa na hofu wala kusema kwamba mimi sina elimu fulani. Kwa hiyo hutakiwi kuhofia kuhusiana na elimu ulionayo. Kila kubwa unachotakiwa kuamini ni kwamba unataka kufanikiwa kufika pale unapataka sosi yoyote ile, unatakiwa kuwa makini kujaribu kutafuta sosi ambazo ni trusted, ili uweze kujifunza na kufanikiwa pale ambapo unataka kufika. Kikubwa ya kujifunza kuna take time, self learning inahitaji muda, kwa hiyo lazima uinvesti muda, lakini pia inahitaji full dedication, uwe dedicated zaidi kwenye kile unachokifanya pamoja na hard working. Ukifanya hivyo consistency, utaanza kuona matokeo na baada ya muda utajikuta umekuwa designer na unaanza kutengeneza pesa na kuweza kuenjoy karia yako ya kuwa designer na haujawahi kwenda chuo au shule yoyote. So niliona ni share na nyinyi hii swala siku ya leo, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiniuliza na wakiwa na hofu. Kwa hiyo huhitaji elimu yoyote kwenda au kuwa designer. Unachohitaji wewe kuwa na akili timamu tu. Ukiwa na akili timamu, basi unaweza ukajifunza masuala yote yanayohusiana na creative na ukapasiu karia yako na ukaweza kujifunza. Acha maoni yako katika sehemu ya comment hapo, uniambie kama kuna chochote umejifunza kupitia somo hili na una maoni gani kuhusiana na somo hili, tutaweza kujumuika kwa pamoja. Lakini subscribe kama hujafanya hivyo, na bonyeza alama ya kengele ili unakuwa unapewa taarifa kila ninapo upload video mpya. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.